Доброго дня! Представляємо вашій увазі систему вентиляції та кондиціювання повітря, реалізовані у квартирі ЖК Зарічний. Розпочнемо огляд системи із повітроводів забору та викиду зовнішнього повітря. Ось у нас прекрасний краєвид. Відкриваємо вікно і дивимось. В даному випадку було одне місце для забору і викиду повітря. Відповідно, застосували решітку комбі фірми Systemair, яка дозволяє забирати повітря і викидати повітря. При цьому потоки не змішуються. Це дитяча кімната. По периметру в подвійній ізоляції прокладені повітроводи забору і викиду повітря які проходять через коридор. Ось і заходять у приміщення серверної, де розміщена вентиляційна установка. Тобто це в даному випадку мініатюрна венткамера. Зараз розглянемо все детальніше. Так. Установка CVTC фірми Systemair. В такому от стані закрита захист від пилу. Видно пульт установки з високим коефіцієнтом рекуперації, як заявляють виробники, до 90%. Зараз розглядати установку детально не можемо, тому що внаслідок технічних особливостей ну, я спробую розгорнути і показати вам будову її, відкривши ось зручні защолки, відкриваємо двері. Бачимо фільтр припливу і витяжки, рекуператор VTC. Ось. Відповідно, автоматика, далі влаштований байпас, вентилятори. Дуже якісно виконано всі з'єднання дуже якісно приклеєна ізоляція, щільно, герметично, тихо працює. З практики мені установка дуже сподобалась. Закриваємо назад установку і повернемось до огляду нашої системи. Значить, В даному випадку ось від установки йдуть 4 фільтри. Розгалужуюча подача на спальну кімнату та кухню зал. Невеличка витяжка організована і в приміщенні серверної. Тепер дивимось більш детально, куди подача повітря здійснюється. Проходить через частина магістрали через гардероб. В гардеробі також організована витяжка і встановлений канальний кондиціонер фірми Daikin FBQ60. Магістралі його також проходять в цьому коридорі. Маємо зі спальні дві витяжні решітки. Підключений він через додатковий шумоглушник і по периметру йде повітровід. На три розподільчі решітки. В даному випадку ванна кімната. В самому кінці ми бачимо витяжний вентилятор відцентровий. Тепер підемо і більш детально розглянемо, як організована вентиляція гостинної кухні. Повітроводи з коридора повертають і відповідно і від системи конденсіювання, і від системи вентиляції в зоні кухонної витяжки забирають повітря. Ось. Це кондиціонер, який працює на кухню вітальню. Також фірми Daikin. 35-й типорозмір DXS. І пішли подачі і від системи вентиляції, і від системи кондиціювання. Як бачимо, в даному випадку кімната має складну конфігурацію. Монтажники все підігнали по факту припливна решітка. Зверніть увагу, як прокладений дренаж. Ніде не виступає і не забирає лишньої висоти. Потім дренаж йде в стінку і відповідно до зовнішнього блоку. Зовнішній блок на 5 XS90. Спеціальні ніші від забудовника. адаптери системи кондиціювання, які подають повітря в зону безпосередніх теплонадходжень. Якщо коротко, ми розглянули систему вентиляції з рекуперацією теплоти та систему канального кондиціювання квартири. Монтаж тривав порядку двох тижнів 10 робочих днів. Це санвузол із витяжним вентилятором та підключенням кухонної витяжки. Пересічення повітроводів організовано за допомогою двох так званих уток. Ось і все. Компанія Alterair.